عليكم اهلا مرحبا سنجو آه فيديو ثالث يوم آه ثالث فيديو في الرحلة في المانيا في مدينة جروس جيرو طبعا توا حنصور لكم هلبا مش المدينة بس لان احنا already شفناها فتوا متجه لمدينة ثانية اللي هي مدينة فرانكفورت فحنصور لكم هلبا جو خلال الطريق في ال metro station والقطار آه فرانكفورت مدينة زحمة هلبا فمن من اكبر مطارات العالم فان شاء الله تستمتعوا بهالرحلة هاي اهلا مرحبا من جديد آه، تو كيف وصلت لفرانكفورت آه، wow فرق كبير على جروس جيرو ما نعرفش كان في حد منكم توقع ولا لا لكن يس حنركب المبنى الكبير هو ان شاء الله عجبكم الفيديو كيف تمانا توا في كان باش ناكلو فان شاء الله عجبكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو غدوه